Боевая машина пехоты разбивает позиции в частном секторе за школой. Пехотинцы продолжают закрепляться. Операция по зачистке корпусов школы продолжается. Снова активизировались минометы боевиков. Очередной снаряд прилетает от них и падает рядом с нами. Этот танк Т-55 наносит удар по позициям боевиков в бизнес-центре. Здесь солдаты продолжают закрепляться, поднося бочки и мешки для сооружения внутри руин огневых позиций. Сейчас по солдатам может быть открыт огонь из бизнес-центра, который находится от нас справа. Поэтому прикрыть пехотинцев должен танк Т-55. Его нарезной ствол позволяет вести снайперский огонь с дистанции и обладает достаточной мощностью для разрушения позиций боевиков. Это рациональное использование материальной части сирийской армии чтобы сберечь ресурс основных танков для боя с дистанции БМП-2 продолжает обстреливать позиции за корпусами школы. Важна слаженность подразделений сирийской армии для предотвращения потерь личного состава и техники – Каждому орудию своя работа. В дело идут и ветераны, как танк Т-55, так и относительно новые БМП-2 и Т-72. Сирийская армия – это сила в регионе, которая умеет и научилась противостоять силам международного терроризма, выступающим под псевдорелигиозными знаменами против всего цивилизованного мира. Мы, журналисты, работающие в Сирийской Арабской Республике, ставшие свидетелями борьбы армии с террористами, считаем необходимым оказывать материально-техническую помощь сирийской армии в борьбе с общим врагом всего цивилизованного человечества. мы уходим с этой позиции на другой фланг. Этот солдат будет прикрывать наш отход, и уходить надо быстро, так как место простреливается из соседнего здания бизнес-центра. Во дворе школы также происходит ротация. Первый танк уходит, его место занимает другой экипаж. Вот уже год с лишним на территории этой школы идут ожесточенные бои. Солдаты живут здесь, перенося все тяжести войны, но не отступают. так выглядит частный сектор рядом со школой. Далее мы видим высотки, в которых также сидят боевики. Оттуда они могут вести снайперский огонь по солдатам сирийской армии. Бизнес-центр, примыкающий к школе, имеет подземные сообщения с корпусами школы. И перекрестным огнем боевики контролируют подходы к корпусу школы и бизнес-центру. Снимать приходится сквозь амбразуру и через комнату. Это неудобно, но необходимо, так как из бизнес-центра может последовать обстрел по нам. Внезапно в помещении, в котором находились мы, был произведен выстрел из РПГ боевиками. Снаряд ударил в подоконник. аккумулятивная струя рассеялась в комнате, отделяющей нас от фасада здания. Буквально, буквально несколько минут назад я хотел снять, э, как снайпер через прицел ищет цель, и прилетела вот эта РПГ, вот она до сих пор горячая, ее невозможно держать здесь. Вот она взорвалась, и это было в соседней комнате. До нас э, кумулятивная струя не дошла. Мы не неуязвимы. Операция продолжается. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов. ANNA News, Дамаск, Сирия.